Стоите тут на месте уже полчаса, минимум, да, и реагуєте. Не полчаса. А сколько? Да, ми стоїмо на місці. Да. Не їдемо. А, а, а, а, а паски безпеки ви як? На ходу видите, пристегнуты или не пристегнуты? Можете вы посмотреть, конечно, видно. А если машина тонированная, как вы видите, допустим? Если тонированная, видеть почти невозможно. Это вы для роликов? Для лайков? Чтобы, обрезать, чтобы видео обрезать, а потом что-то какой-то ролик сделать. Для просмотра. Я бачив порушення і я зупиняю авто. Зустрічайте співробітник поліції штаферун Володимир Володимирович. Хочу вам нагадати, що очі це не є доказом. Але даний співробітник поліції вважає, якщо він щось там побачив, він має право зупиняти авто перевіряти документи, а можливо, ще складати адміністративні матеріали. І так, друзі, дуже часто буває зранку співробітники поліції стоять та зупиняють авто для того, щоб перевірити ваші документи, понюхати вас, а можливо знайти якесь адміністративне правопорушення. Доброе утро. просто... Присадитесь, пожалуйста, по части 3 статьи 18. Ну, это я знаю по какой части. Это вас да. научили блогер? Нет. Чи вы нет, сам блогер? Нет, я сам. Фамилия моя Штаферун. Штаферун Владимир Володимирович. Вода а, ваше. ваша. Такой вопрос, а почему вы останавливаете всех подряд? Не останавливаю всех подряд, вам показалось. Мне показалось, ну, меня точно так же только что остановили, спросили за какую-то разделку, я развернулся, обратно подъехал. Ну. Ну, и поступают жалобы от, гражд- от других граждан о том, что вы всех Мне подряд еще не останавливаете. поступали. Ну, поступят. Поступят, будем реагировать. Извините, пожалуйста. Мгм. Всех не останавливаем, всех невозможно остановить. Только порушников. Зупиняємо тільки порушників, але не завжди так було. Да, Володимир Володимирович? Представтесь, будь Вы ласка. уже представились? Не представились. Вы уже А представились? чого ви так общаєтесь? Как? Ви Общались. А ви хто? Я громадянин Я України. представився. Ви не А ви? Фамилия представились. ваша? Ви не представились. Представился. У нас не паспортний режим. И что? Ви не представились. Так я этот паспорт не требую. О, о, бачите, ну, витягнули Ага, сразу значу. Ну, Номерний ну, І знак що? 010 1849. Представтесь, будь ласка. Представився вже. Ви не представляли. Ви не представляли. Ви не представляли. Ні. Представлявся. Ну оце представився, це так витягнув, це представився. В смысле оце? Ваше служебне Уже посвідчення. показывал. Ні. Предъявлял. Ти бачила? Ні. Я не бачив. Я бачу. Колись ви зупинили учасника нашого клубу АД юридичний захист водія. Водій, в свою чергу, фіксував ваші дії, і там по факту була зупинка без причини. Причина зупинки. Чого ви так общаєтесь? Чого ви орете? Ще раз Чого кажу, ви бробите? причину Ви зупинки. адекватні чи ні? Причина Я зупинки. ще раз спрашиваю, ви адекватні? Я Чого ви кажу, орете? причина Чого ви зупинки. В подальшому була написана скарга на дії співробітників поліції і був результат, друзі. В описі буде посилання на повне відео. Як вбачається з даного листа відносно капітана поліції Хитушка РР та лейтенанта поліції Штафуруна ВВ було застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани. І за безпричинну зупинку даних співробітників було притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Тому завжди необхідно звертатись на 102, писати скарги, а краще вступати в клуб юридичного захисту водія. АД. В описі буде контактний телефон. Право друзі, А у вас здесь... У вас здесь стаціонарний пост, і ви стоїте і ловите здесь порушники? Мы не ловим, мы же на рыбалке. Ми, А- не- ми реагуємо на порушення правил дорожнього руху. Стоите тут на месте уже полчаса как минимум, да, и Не реагуете. полчаса. А сколько? Да, мы стоим на месте. Да. Не едем. А, это, а, это факт. а, а паски безпеки вы как, на ходу видите, пристегнуты Ну, или не может, пристегнуты? Можете вы посмотреть, конечно, видно. А если машина тонированная, как И вы что? видите, допустим? Якщо тоніровані, їх почти невозможно. Друзі, що необхідно зробити співробітнику поліції? По факту зафіксувати адміністративне правопорушення, зупинити авто згідно статті 35 закону України про нас поліцію, підготуватися до розгляду справи стаття 278 Кодексу України про адмінправопорушення, сповістити особу про розгляд справи. Тут ви маєте право подавати клопотання про ознайомлення з усіма матеріалами справи, тобто ви і співробітник поліції під час підготовки висновки, повинні бути впевнені в тому, що є якась інформація, яка свідчить, що ви, можливо, причетні до адміністративного правопорушення. Зачитати та реалізувати ваші права, стаття 268, 63 Конституції України, розглянути справу. Потрібно мати докази, стаття 251, оцінити ці докази, але оцінює і приймає рішення посадова особа. І після цього він має право там, наприклад, складати відносно вас адміністративний матеріал. А по факту ми маємо штаферун зупиняє зранку зупинку авто і вказую про те, що я бачив, ви скоїли адміністративне правопорушення. Пред'явіть ваші документи. Ні, це безпричина зупинки, і він не має права в такій ситуації вимагати документи. Тому, друзі, завжди фіксуємо дії співробітників поліції, знаємо свої права і користуємось завжди своїми правами. Увидеть почти невозможно, да? Ну це логічно, правильно? Ви теж не увидели. Що им ще підказати? А мне, мне просто интересно, почему Нет, вы... Просто вам интересно, я уже понял, вы так вы не поддержали. Да. Спрашивайте, да, я да. Э, отвечу на ваш вопрос. Ну что, я постою с вами тут. Пожалуйста, стой. А газельку вы никакую с разбитым стеклом не ищете, нет? ищете и стоите здесь на месте, и уже полчаса ищете газету. Ну, ничего интересного, что-то новое можно придумать? Это вы для ролика нет, или так просто? Интересно? Нет, это же у вас, у вас такая причина. Это основная. вы для роликов? Э, для лайков? Чтобы, Там обрезать, вы... чтобы видео обрезать, а потом э, что-то, какой-то ролик делать? Для просмотра?